Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ Redux-ը դա մի գրադարան է, ծրագիր է, որը կարող ենք կպցնել մեր ուրեմն React ծրագրին, որը մեզ օգնում է ուրեմն ղեկավարել մեծ քանակի state կամ իրավիճակ կամ ինֆորմացիա, data ուրեմն Redux-ը մեզ տալիս է store, որը ղեկավարում է իր մեջ ունի եւ ղեկավարում է reducer-ներին, որոնք որ փոխում են state-ը, եւ հենց state-ին, հենց մեր data-ն, հա, ինֆորմացիան։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, որ component-ը ուրեմն use selector-ով կարդում է ինֆորմացիա state-ից եւ կարող է իրեն նկարի էկրանի վրա եւ այն եւ այն։ Եվ այն բանին, երբ որ մենք ուզում ենք ինչ-որ բան փոխենք, օգտագործում ենք dispatch ֆունկցիան։ Dispatch-ին փոխանցում ենք մի հատ action object, որը նկարագրում է թե մենք ինչ ենք ուզում որ արվի, ինչպես ենք ուզում որ state-ը փոխվի։ Նա ունի իր մեջ type եւ payload։ Ուրեմն այդ action-ը գնում է հասնում է reducer-ին, որը ընդունում է իրավիճակը, state-ը եւ այդ action-ը եւ տամենը ուսումնասիրելով վերադարձում է մի հատ նոր իրավիճակ, մի հատ նոր state եւ երբ որ state-ը փոխվում է, էլի react-ին ոնց որ ասում է redux-ը ոչ ոք բան փոխվել է, react-ը react-ը է տալիս եւ նորից այդ ամենը նկարվում է էկրանի վրա։ Մենք նաեւ տեսանք, որ կան ֆունկցիաներ, որոնք որ գիտեն ստեղծել action object-ներին, նրանց անվանեցինք action creator, այսինքն action ստեղծող։ Հիմա այս ամբողջ շղթայի մեջ մենք գրեթե ամեն ինչը հասկացանք բացի middleware-ից։ Ուրեմն ինչ է middleware-ը։ Դա ընդհանրապես կարելի ասել ֆունկցիա է, որը նստած է ոնց որ reducer-ների առաջ եւ կանչվում է միջև reducer-ները։ Քանի որ նա կանչվում է միջև reducer-ները, նա կարող է ինչ-որ նախնական չգործողություն անել, ինքը action-ին կարող է փոխի, ինչ-որ ուրիշ բաներ կարող է անի։ Եվ այլն եւ այլն, կամ կարող է ընդհանրը console log անի այն փաստը, որ այսինչ այսինչ action-ը հեսա հեսա գնալու է reducer-ների մեջ, որպեսզի օրինակ debugging-ի ժամանակ մենք կարողանանք տեսնել, դա ինչ action-ներ են գնում դեպի reducer։ Ինչու՞ չէ։ Ինքը իրականում հարմար բան է, որի մասին մենք հիմա խոսանք։ Okay, եկեք ստեղծենք մի հատ middleware։ Ուրեմն մտնում ենք Store.js-ի մեջ, եւ այստեղ վերևը ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ function, եկեք անվանենք իրեն logger, ինչու չէ։ Մեր logger-ը կընդունի store, դա մեր redux store-ն է, և կվերադարձնի մի հատ function, որը կընդունի մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է next։ Նա էլ կվերադարձնի մի հատ function, որը կընդունի action object-ին։ Okay։ Եվ եկեք ստեղ console.log անենք, yay, ինչու չէ։ Okay, հիմա ինչպես էս middleware-ը մտցնենք ոնց որ մեր ստրուկտուրայի մեջ։ Հետևյալ ձևով, ուրեմն ստեղ որպես ոնց որ երրորդ պարամետր, հա, մեր create store-ին, մենք անցնում ենք apply middleware։ Եվ փոխանցում ենք իրեն մեր middleware-ը apply middleware դա ֆունկցիա է, որը գալիս է ուրեմն Redux գրադարանից, հա, այնց որ մենք import ենք անում իրան այնտեղից, այն կանչում ենք իրեն եւ փոխանցում ենք logger եւ այն ինչ որ ինքը վերադառնում է գնում է մտնում է որպես երրորդ պարամետր create store-ին okay Okay, եկեք տեսնենք հիմա ինչ արեցինք։ Մի հատ աշխատացնենք մեր ծրագիրը, մի րոպե, refresh տամ։ Okay, եկեք սկսենք տպել։ Ես հիմա տպում եմ։ Ինչպես տեսնում եք, ստեղ 31 անգամ ես ու տպել եմ իրականում, դրա համար 31 հատ ե է ստեղ ստացվել։ Ինչ է կատարվում ստեղ, որ ես ամեն անգամ մի հատ կոճակ եմ սխմում, այս component-ը, որ նկարել է այս text box-ը, dispatch-ը անում մի հատ action, չէ՞։ Այդ dispatch-ած action-ը գալիս է մտնում է ստեղ եւ մենք console log ենք անում, yay։ Բայց երևի նկատել եք, որ Joshmon չի փոխվում։ Ես տպում եմ, բայց ինքը չի փոխվում։ Ինչու՞։ Որովհետեւ reducer-ը չի կանչվում։ Չի կանչվում, որովհետեւ մենք այս next ֆունկցիան չենք կանչել։ Next նշանակում է հաջորդ քայլ, okay։ Նենց որ եթե մենք ուզում ենք այս middleware-ից հետո հաջորդ քայլը աշխատի, այս պարագայում reducer-ը աշխատի, մենք պետք է կանչենք իրեն, նենց որ մենք կվերադասնենք next եւ իրեն կփոխանցենք այդ մեր տրված action-ին։ Այ հիմա, եթե մենք refresh անենք, այ հիմա ստեղ, այ ինչպես տեսնում եք, եւ y-ն է տպվում եւ իհարկե reducer-ը աշխատում է, որովհետեւ մեր իրավիճակը փոխվում է, չէ՞։ Այսինքն next-ը նշանակում է հաջորդ քայլ։ Իսկ ինչու հաջորդ քայլ ու ոչ թե reducer, որովհետև իրականում մենք կարող ենք ունենանք բազմաթիվ ուրեմն բաներ, middleware-ներ։ Օրինակ եկեք ստեղծենք մի հատ էլ middleware, բայց այս անգամ եկեք arrow ֆունկցիաներով ստեղծենք, նենց որ const logger 2, logger 2, որը վերադարձ, որը ուրեմն որ ընդունում է store եւ վերադարձնում է մի հատ ֆունկցիա, որը ընդունում է next, որը վերադարձնում է մի հատ ֆունկցիա, որը ընդունում է action, որը որի մարմինը հետեւյալն է։ Ամ եւ այս action-ը թո ստեղին չենք անում։ Դե պետք է անպայման next կանչենք, չէ, action-ով։ Եվ եկեք ստեղ console.log անենք, console.log։ Okay, <laughs> ինչու՞ չէ։ Հիմա ստեղ այս apply middleware-ին բացի logger-ից մենք նաև pass ենք տալիս կամ փոխանցում ենք logger 2։ Այսպես, այսինքն մենք հիմա ունենք երկու հատ middleware։ Ու ինչ է ստացվում հիմա, որ երբ որ ուրեմն մենք ես հիմա կոճակը սեղմում եմ, a-ը սեղմեցի, չէ՞, բուպ, սխմեցի, ինչ հեղավ, այդ A-ի action-ը, այդ որպես A-ը պետք է փոխվի, այդ action-ը dispatch արվեց և գնաց մտավ այս ֆունկցիայի մեջ որը տպեց y, հետևաբար մենք այստեղ տեսնում ենք y, տեսնում եք ստեղ։ Հետո նա կանչեց next, next երբ որ կանչեց, այս ֆունկցիան կանչվեց, որը տպեց okay։ Հետո այդ ֆունկցիան կանչեց next, return անենք next, կանչեց next եւ որը արդեն կանչեց reducer-ին, որը փոխեց իրավիճակը, հետեւաբար ստեղ մի հատ a եղավ վերջում։ Հիմա նայեք ինչ դուք կարող ենք անենք։ Եկեք ուրեմն payload-ը փոխենք։ Եկեք անենք sense բան action.payload.name թող plus equals լինի z։ Իսկ ստեղ, մի րոպե, հեսա կտեսնեք ինչ եմ անում։ Ստեղ եկեք էլի action-ին փոխենք, ավելացնելով վերջում u։ Ինչու՞ չէ։ Հիմա նայեք ինչ կլինի, եթե refresh տանք ստեղ։ Հիմա ես տպելու եմ a տառը այդքան բան, նայեք, տպեցի այդ առը, բուպ, տեսակ ինչ եղավ, ինչ եղավ, մենք դիսպեջ արեցինք, որ ուզում ենք փոխենք այս անունը, դեպի Joe Schmoa, վերջում A, չէ, A, այդ action-ը այս առաջին բանը, middleware-ը բռնեց, և այդ անունին, որը ավարտում էր A-ով, ավելացրեց Z, հետևաբար մենք ստացանք Joe Schmoaz, Ինքը արեց next, որը եկավ հասավ ստեղ, այս ֆունկցիայի մեջ, որը ավելացրեց նաև u։ Հետևաբար ես ընդամենը a գրելով տակից middleware-ները ավելացրեցին այդ a-ին z եւ u։ Դրա համար մեր Joshmon դառավ Joshmoz azu։ Ոբշեմ, s։ Հասկացաք, չէ՞։ Այսինքն, այս middleware-ը մեզ հնարավորություն է տալիս action-ները փոխել, next չկանչել, օրինակ եթե next չկանչենք, բնականաբար հաջորդ քայլը չի լինի, թե դա reducer-ն է, թե հաջորդ middleware-ն է, թե ինչն է։ Մենք կարող ենք ստեղ ուրիշ գործողություններ անենք, հետո նոր որոշենք next-ին կանչենք։ Օրինակ մենք կարող ենք ստեղ նույնիսկ անենք ինչ որ asynchron, ինչ որ set timeout կներեք, set timeout sense me ban օրինակ մի վարկ օրինակ երկու վարքյան սպասենք, հետո նոր կանչենք next-ին հա ինչ որ sense բան անենք եւ ընդհանրապես ոնց որ դանդաղացնենք ամեն ինչը այսինքն հիմա ես տպեցի a 1 2 ահա նոր փոխվեց տեսակ մի քիչ սպասեցի բայց վերջում փոխվեց ամ կարճ ասած middleware-ը իրականում հետաքրքիր է այն առումով որ մենք կարող ենք ոնց որ միջև reducer-ին բռնել dispatch-արած action-ները եւ մեր ուզած ալգորիթմը աշխատացնենք այդքան բան Իսկ հիմա եկեք մի քիչ թեման փոխենք, բայց շուտով նորից կվերադառնանք middleware-ներին։ That's why եկեք այս մեր middleware-ները ջնջենք, այս մեր հրաշալի middleware-ները։ Um, okay, ուրեմն միտքը ինչու՞մ է, որ հիմա պատկերացրեք, որ մենք ուզում ենք current user-ի ինֆորմացիան քաշենք ինչ որ մի տեղից, ինչ որ server-ից, հա? Այսինքն ուզում ենք ինչ որ խնդրանք ուղարկենք մեր server-ին, որը երևի բազայից կկարդա այդ user-ի ինֆորմացիան եւ կբերի։ Օրինակ, այնպես ոնց որ Facebook-ն է անում, հա? որտեղ դնենք այդ լոգիկան, ոնց այդ ամեն ինչը, ոնց որ նենց անենք, որ վերջում այդ ամեն ինչը հայտնվի state-ի մեջ, reduce-ի միջոցով եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ոնց ենք այդ ամենը աշխատացնելու մեր redux-ի հետ։ Ուրեմն այսպես։ Ուրեմն քանի որ մենք current user-ի հետ ենք աշխատում, առաջարկում եմ ուրեմն այս current user պապկայի մեջ ստեղծենք մի հատ file, որին անվանենք current user api user api.js Այս ֆայլի մեջ մենք կդնենք բոլոր ֆունկցիաները, բոլոր լոգիկան, որոնք որ առնչվում են server-ի հետ, այսինքն բոլոր մեր fetch-երը եւ այլն կլինեն ստեղ։ Նենց որ եկեք անենք export function load uh, user։ Հա, ինչ որ տես մի բան, կամ load current user։ Ինչ որ տես մի բան։ Okay, հիմա իրականում մենք server-ում ոչ մի լոգիկա չունենք, ոչ մի back-end լոգիկա չունենք, որպեսզի ուղարկենք ինչ որ խնդրանք եւ ինքը այդ խնդրանքը կատարի, օրինակ մեզ ուղարկի ինչ որ user ինֆորմացիա։ Նենց որ եկեք ոնց որ ձևանենք, որ տենց բան կա set timeout-ով։ Նենց որ ստեղ ուրեմն մենք ինչ կանենք, վերադասնենք մի հատ promise որը ընդունում է իհարկե մի հատ ֆունկցիա, որը կընդունի resolve եւ reject, Եվ ստեղ ուրեմն մենք կսպասենք մոտավորապես 1 վարկյան, մի րոպե, տտ 1 վարկյան, ոպ, վարկյան, վարկյան, <laughs> Եվ ստեղ ուրեմն 1 վարկյան հետո կկանչենք resolve փոխանցելով user-ի ինֆորմացիան, այսինքն որը թող ունի նա name եւ մեջը լինի, չգիտեմ, Խաչատուր <laughs> Jackson, ասենք թե չգիտեմ ինչի։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվել, որ սա ֆունկցիա է, որը asynchron ֆունկցիա է, որը վերադասնում է մի հատ խոստում promise, որը ինչ որ ժամանակ հետո load կքաշի կամ կվերադառնի Խաչատուր Jackson, object, որի մեջ կա name Խաչատուր Jackson, չէ՞։ Էլի, սա ոնց որ ձև ենք անում, որ գնացինք server, քաշեցինք, բայց իրականում դες բան չենք անում, ուղղակի մի քիչ սպասում ենք, չէ՞։ Հետո ինչ անենք։ Ուրեմն մտնում ենք current user slice-ի մեջ եւ ստեղծում ենք մի հատ action creator։ Այդտեղ կգրենք export function uh, load user։ Սա մեր ուրեմն action creator-ն է, bytes։ Ուրեմն նայեք, հիմնականում action creator-ները վերադասնում են մի հատ object, չէ, որը ունի type եւ միգուցե payload։ Մենք վերադասնելու ենք այս պարագայում մի հատ ֆունկցիա։ That's what կանում ենք return մի հատ ֆունկցիա։ Այդ ֆունկցիան ուրեմն կընդունի dispatch եւ get state։ Dispatch-ը գիտենք ինչ է, դա հնարավորություն է տալիս ուղարկել ինչ-որ խնդրանք, որպեսզի reducer-ները փոխեն state-ը, եւ get state-ն էլ ֆունկցիա է, որը կվերադարձնի ամենավերջին, ամենաթարմ state-ը։ Հիմա մի հատ կարևոր տերմին։ Հիմնականում, եթե մենք տեսնում ենք ինչ-որ մի գործողություն, ասում ենք okay, գործողություն է։ Բայց եթե այդ գործողությունի տեղը մենք փաթաթում ենք ֆունկցիա, այդ գործողությունը փաթաթում ենք ֆունկցիայի մեջ, այսինքն այդ գործողությունը կարող ենք աշխատացնենք ապագայում այդ ֆունկցիան կանչելով։ Այդ ֆունկցիային մենք անվանում ենք thunk։ Նենց որ ինչ է ստացվում, որ այս ֆունկցիան, որ մենք ունենք, ինքը ոչ թե վերադարձնում է սա, այլ վերադարձնում է մի հատ ֆունկցիա, որը ապագայում կարող է անել գործողություն։ Հետևաբար այս ֆունկցիային մենք անվանում ենք thunk, okay։ Դենց որ reduction-ում եթե տեսնեք, thunk դա ընդհանրը ֆունկցիա է, որը որին կարող եք ապագայում կանչենք եւ ինքը ինչ որ մի գործողություն անի։ Այդքան բան։ Okay, իսկ հիմա ստեղից ինչ կարող ենք անենք, դե ստեղից մենք կարող ենք հիմա կանչենք այս մեր ստեղծած load current user ֆունկցիային։ Դենց որ ստեղ կանենք load current user, հետո կանենք then, then-ը ուրեմն կընդունի uh, loaded user, loaded, չէ, այս loaded user-ի մեջ կա այդ ամենաթարմ անունը, հա, որը մենք քաշել ենք server-ից։ Նենց որ եկեք դա գրենք state-ի մեջ։ Իսկ ինչպես գրենք։ Մենք իրանք չունենք, միայն reducer-ները կարող են։ Հետևաբար մենք օգտագործենք dispatch-ը, որպեսզի խնդրենք reducer-ին, որ դա անի, նենց որ կանանենք dispatch իրեն կփոխանցենք edit name action-ին։ Հիշեք, որ edit name-ին երբ որ կանչում ենք, դա վերադասում է այս object-ին։ Ուղղակի այս արժեքը, այս արժեքը մենք պետք է իրեն փոխանցենք, նենց որ կանենք loaded user.name։ Այդքան բան։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ սա action creator է, որը վերադարձում է մի հատ thunk, որը ուրեմն կանչում է asynchron ֆունկցիային, Եվ այդ asynchron ֆունկցիան, երբ որ ուրեմն կատարում է իր խոստումը, հա, then-ի մեջ, մենք վերցնում ենք այդ քաշած data-ն, այդ նոր քաշած ուրեմն անունը, եւ dispatch ենք անում նրան, որպես reducer-ը գրի current user-ի մեջ։ Այդքան բան։ Okay, իսկ հիմա ինչպես այս load user-ին օգտագործենք։ Դե ուրեմն մտնում ենք մեր ուրեմն app.js-ի մեջ, Եվ եկեք նրան կանչենք կամ dispatch անենք, որպեսզի նա աշխատի, այն ժամանակ, երբ որ այս app component-ը mount արվի։ Ինչպես ենք դա անում, անում ենք use effect, որը hook է, որը իհարկե ընդունում է մի հատ ֆունկցիա եւ զանգված, որը թող լինի դադարք։ Ինչու դադարք, որովհետեւ ուզում ենք, որ այս ֆունկցիան աշխատի ընդամենը 1 անգամ եւ ամենասկզբից։ Եվ այստեղ ուրեմն մենք կանչենք dispatch եւ իրեն կփոխանցենք այն ինչ որ մեր load user action creator-ն է վերադարձրել։ Այսինքն, ստեղ, երբ որ մենք անցնում ենք load user, մեզ վերադասնում է այս thunk-ը, չէ, այս ֆունկցիան։ Այդ ֆունկցիան գնում է, մտնում է մեր dispatch-ի մեջ։ Okay, եկեք տեսնենք աշխատում է թե չէ։ Մի րոպե։ Refresh տանք։ Նայեք ինչ է ասում, err, action must be plain objects, ասում է հոպ, ես ինչ ես անում, դու dispatch-ին փոխանցում ես մի հատ action, բայց այդ action-ը պետք է object լինի, որը ունի type, երևի payload, իսկ մենք փոխանցում ենք իրեն ֆունկցիա, ինքը չգիտի ֆունկցիան ինչ է, չգիտի ինչպես աշխատի, դրա համար մենք կարող ենք օգտագործենք մի հատ middleware, որը գիտի դա ինչ է և ճիշտ իր հետ կաշխատի։ Ուրեմն գոյություն ունի մի middleware, որը կոչվում է Redux Thunk, որը այդ ամենը կանի, բայց մենք իրեն պետք է քաշենք, ինքը առանձին պրոյեկտ է, նենց որ եկեք terminal-ը բացենք եւ գրենք ուրեմն npm install redux thunk։ Դա զումին անեմ, խնդրեմ npm install redux thunk դա աշխատացնում ենք եւ ինքը ուրեմն կքաշի եւ այդ պրոյեկտը կդնի մեր node modules-ի մեջ։ Okay, ուրեմն քաշեց, նենց որ եկեք մտնենք story, store.js-ի մեջ եւ ստեղ ուրեմն անում ենք import func from redux-func։ Այդտենց։ Եվ այս func-ին մենք փոխանցում ենք ինքը middleware-ը, ինչպես ենք փոխանցում middleware, ուրեմն գրում ենք apply middleware եւ իրեն փոխանցում ենք func։ Okay։ Այսինքն, էլի func-ը middleware-ը մենք փոխանցում ենք ուրեմն Redux-ին create React Story որպես երրորդ պարամետր, կանչելով apply middleware եւ փոխանցելով իրեն thunk։ Ամ հիմա եթե մենք refresh տանք, ինչպես տեսնում եք, սա աշխատեց եւ ահա մի վարքան հետո դառավ Խաչատու Jackson։ Այսինքն ինչ ստացվեց, ամենասկզբից։ Ուրեմն app.js-ի մեջ, երբ որ app.js component-ը նոր mount արվեց, այսինքն նոր առաջին անգամ էս ամեն ինչը կանչվեց եւ ուրեմն React-ը գցեց DOM-ի մեջ, նա կանչեց այս ֆունկցիան, որին ինչ արեց, արեց dispatch եւ փոխանցեց այն ինչ որ load user-ն է վերադարձնում։ Իսկ ինչ է load user-ը վերադարձնում։ Load user-ը որքանց է վերադարձնի action, որը object է, որը ունի type եւ payload, վերադարձում է մի հատ thunk, այսինքն մի հատ ֆունկցիա, որը ինչ որ գործողություն ունի, որին իհարկե ապագայում կարելի է աշխատացնել։ Ամ իսկ ինչ է ստացվում, որ ուրեմն thunk middleware-ը գիտի դա ինչ է, եւ ճիշտ ձևի նրան կանչում են եւ ինչ ոնց է իրեն կանչում կոնկրետ, կանչում է իրան փոխանցելով իրեն dispatch եւ get state Եվ այդ ժամանակ ուրեմն մեր լոգիկան անում է իր ասինխրոն գործողությունները եւ երբ որ պատրաստ է dispatch-ը անում, որպեսի այն ինֆորմացիան, որ քաշել է server-ից, նա գցի state-ի մեջ։ Այսինքն նա dispatch-ը անում, որպեսի reducer-ը դա ուրեմն փոխի state-ը։ Եվ երբ որ state-ը փոխվում է, իհարկե React-ը ռեակցիա է տալիս եւ նորից ֆունկցիան կանչում է, վերջին JSX-ը մեզնից վերցնում է եւ և նկարում է էկրանի վրա եւ հահա խնդրեմ Խաչաճու Ջեքսոնը հայտնվում է էկրանի վրա։ Այդքան բան։ Ամ հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Բարև։